OMG! Ach Gottchen. Ach herrje. Boah, Gott sei Dank. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ach Gott, weißt du, was mir passiert ist? Heute bin ich mit Hannah zusammen verabredet gewesen und dann... Ich bete für Menschen auf der Flucht. Ich bete für Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Boah, und das belastet mich echt, was da passiert ist. Dann lass uns zusammen beten. Ja, gerne. Also einerseits ist das schön mit den Stufen, andererseits heißt das, oh, das ist so viel, bis ich wirklich ankomme. Also es ist die Frage für mich jetzt mit den Stufen, heißt das, die erste Stufe ist nicht so viel wert wie die zehnte Stufe? Weil manchmal bin ich ja irgendwo und kann gar keine Kerze anzünden. Und dann schreie ich einfach nur oder ich denke einfach nur, wenn ich beim Zahnarzt liege und denke, oh, oh, oh lieber Gott, lieber Engel, da kann ich nicht sagen, Herr Zahnarzt, machen Sie mal bitte die Kerze an. Na, das ist ja alles Beten. Also so wie zehn Stufen des Klavierspielens, das fängt ja irgendwie an mit... Ja, ja, ist schon richtig. Mhm, genau, ist es aber die zehnte Stufe, dann spielst du vielleicht Chopin. Ah, da, da, da. Genau, und wer genau. Chopin spielt, spielt natürlich nicht mehr das andere. Und das heißt, dass eine Wertigkeit drin wäre. Weiß ich nicht. Da ist eine hohe Qualität drin, in dem, was man auf Stufe 10 kann. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch zur Stufe 9 und Stufe 10 kommen kann beim Beten, zu Vater unser sprechen oder zu wir beten miteinander oder schweigen miteinander. Mhm. Und für mich ist, ist das auch, was nicht Vater unser ist. Mitunter, weil es viel persönlicher ist. Das. Und manchmal ist es halt wieder das Vater unser. Ja. mein Leib und meine Seele, Gemahl, Gut, Ehr und Kind. In dein Händ ich befehle und die mir nahe sind, als dein Geschenk. Salz zusammen.